インターネットライブでも世界中のファンの方々に観戦視聴していただきました誠にありがとうございますそして名イベントの IWGP ヘビー級選手権試合第65代チャンピオン岡田和親対ニュージャパンカップ2018優勝者ザック・セイバージュニアの一戦は岡田選手が勝利いたしまして IWGP ヘビー級防衛記録を V11 に伸ばしていきました。 そしてラストには同じ V11 IWGP ヘビー級の連続防衛記録を持った棚橋宏選手との V12 戦をつながる形で幕を閉じましたそこでですね次期シリーズから始まりますレスリングドンタク2018各大会タイトルマッチが決定いたしましたので口頭にてご説明させていただきます えー、まずは4.23後楽園ホール大会 IWGP ジュニアタック選手権試合チャレンジャーチーム高橋宏夢武士対チャンピオンチームエル・デスペラード金丸義信こちら2度目の防衛戦となりますそして4.24後楽園ホール大会 IWGPUS ヘビー級選手権試合チャレンジャーデビッド・フィンレイ対チャンピオンジェイ・ホワイト こちら、ジェイ・ホワイト選手、2度目の防衛戦となります。続きまして4.27広島グリーンアリーナ大会ネバー無差別級選手権試合チャンピオン後藤弘樹対チャレンジャージュース・ロビンソンこちらは後藤選手3度目の防衛戦となります続きまして4.29グランメッセ熊本大会 IWGP タッグ選手権試合 チャンピオンチーム真田イービル対チャレンジャーチームデイビー・ボーイ・スミス・ジュニアランス・アーチャー KES となっておりますこちらはチャンピオンチーム2度目の防衛戦ですそしてもう一つ IWGP インターコンチネンタル選手権試合チャンピオン鈴木みのる対チャレンジャー内藤哲也の一戦ですこちらチャンピオンの鈴木みのる選手は2度目の防衛戦となります そして続きましてこちらですね、えー、5.3福岡国際センターネバー無差別級6人タッグ選手権試合チャンピオンチームタンガロアタマトンガバッドラックパレ対チャレンジャーチームマーティー・スカルニック・ジャクソンマット・ジャクソンこちらはチャンピオンチーム4度目の防衛戦となりますそして5.4福岡国際センター大会 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合 チャンピオンウィル・オスプレイ対チャレンジャー櫛田こちらチャンピオンのウィル・オスプレイ選手3度目の防衛戦となりますそして IWGP ヘビー級選手権試合第65代チャンピオン岡田和親対チャレンジャー棚橋宏こちら岡田和親選手12度目の防衛戦となりますえ以上となりますえその他のカードの詳細につきましてはお手元の資料を参照してください さあそれでは昨日の両国で IWGP ヘビー級を V11 を達成そして5.4福岡で V12 戦が決定いたしました IWGP ヘビー級チャンピオンレインメーカー岡田和親選手にご登壇していただきましょう。 しょそれでは岡田和親選手、えー、防衛戦から一夜明けまして今の心境そしてコメントの方などありましたらお願いいたしますザック・セイバージュニア本当にレベルの違う関節技の持ち主でした。 本当に強い相手でしたし、まああいう選手と、本当にいろんな選手と今回、防衛戦を戦うことができて、いろんな国の選手だったり、まあ、そういうのが V11 つながってると思いますし、まあ、次の相手、田中宏、まあ、本当にタイというのは僕の中で気持ちの 悪いのでさっさと12に生かしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあここから質疑応答の方に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。お願いします。えー、まあ今もお話ありましたけど試合後、えー、リング上に田中選手が現れて。 えまあ、挑戦表明した後に、まあ、書いたとに、まあ、その呼び捨てという形で、えまあ、ちょっとこう上からこう引かれて、まあ、以前とは違うと思うんですけども、えまあ、改めて今の棚橋宏岡田選手にとってどんな存在に映っているのかをまあ、つまらない相手だなと思いますよ。過去にやったことはもちろん認めてますけど最近の棚橋宏というのはレスラーとして認めれない相手だなと思いますね。 やっぱコンディションとかの面であったりどの辺がまあ、コンディションもそうですし、まあ、実力もじゃないですかね、まあ、強さっていう意味でもちょっとやっぱ落ちてきてるのかなと思いますし、まあ、それがなければやっぱこの戦いしてると思いますんでね、まあ、実力もコンディションも、まあ、全てがレベルが下がってきてるんじゃないかなと思いますね。 まあ、あの田中選手は、えっとまあ、今もキャッチフレーズはエースというふうに言われてますけど岡田選手の中ではそのエースっていうこの田中選手を背負う言葉についてはどういうまあ名乗りだけ名乗ってくれよっていう別に僕もいいですよ田中さんが新日本プロレスのエースどうぞ名乗ってください別にそれは自分が言ってることだけだと思いますし 他の人がやっぱ田エー S だよねって思えるような存在なのっていうエースはそんなして休んだりもしないと思いますし弱いエースなんていないと思いますんでまあそれでも恥ずかしくなく俺はエースだよって名乗りたいんであればご自由に名乗ってくださいっていう感じですね。 ありがとうございます他にご質問のある方はお願いいたしますどうぞ前回の大会あのシリーズでですねあの田中選手久々に、まあ、ログインタックとかで当たったと思うんですけども久々にちょっと当たってみた感覚というかはどういう感じうんまあ棚橋宏だなっていうそんとそれだけですね、まあ、もちろん 懐かしい感じはしましたしでも驚くこともなかったというか昔と変わらない田白宏のまま復帰して何かすごいスペシャルなものがあるわけでもなく、まあ、いつもの田白宏だなと思いましたね。話は変わるんですけどあの えーまあ、ちょっとかスタイルは少し違うんですけどそのオスプレイ選手とあの、まあ、先月やられてで同じイギリスのマキノザク選手とやられたんですけどイギリスの選手というのは、まあ、どうあの戦ってみてどういう感じのあの岡田選手にとってはこうちょっとこうどうですかどっちかっていうとやりやすいのかそれともちょっとやりづらいのか。まあ、そうですね僕も、まあ、メキシコも行ってますしアメリカも行って、まあ、新日本 もやってますしその3つの国のプロレスっていうのは分かるんですけど、まああいうイギリスだったりヨーロッパのスタイルっていうのは僕も全く分からないので本当にあこんなプロレスがあるんだっていうこんな返し方だったりこういう関節技があったりとかそういうのはすごい戦って学べてるというかもちろん びっくりもしますしもちろんきついのだってたくさんある中でいい経験だなっていうのは思いますね。そうですね、まあ、イギリスで、まあ、オスプレイにしてもザックにしてもすごい有名な選手なのでそういう選手と戦ってまた イギリスにも IWGP というのも岡田和親というのももっと届いたんじゃないかなと思いますねありがとうございます他にご質問のある方お願いいたしますよろしいですかあじゃあお願いします、はい、えっ、ー、と、 <coughs> まあ、昨日あの、えー、岡田選手はリング上で、まあ、V100 を、はい、もうあの逃げたとかではなくて 込み出すというふうにおっしゃってましたで同時に、えー、下道選手が最初出てきた時にもう強すぎて相手が見つからないということなんでしまあ、もちろん次田中選手をクリアしてからという部分もあると思うんですけどその今後その V100 を目指すにあたってこう挑戦者選びっていうのはどういうふうにやっていこうっていうのはどうなんですかね、まあ、昨日も出てきたのは、 棚橋だけでしたしもうみんな分かってきてんじゃないのかなと岡田には勝てないよと、まあ、その時はその時考えます別に岡田対外道でもあ外道さんはリスペクトしてんだった外道さんでももちろんええ ギゾリスペクトしてないみたいな感じに <laughs> まあ本当にその時はまあでもそんなこと言ってもまあ次こそは俺がっていう選手は出てくると思いますし、まあ、ちょっと気が早いかもしれないですけど、まあ、昨日も g 1のシリーズカードがあーカードじゃない日程が発表されて まあ、そういうとこでもまあいろんなやっぱ俺がっていう選手も出てくると思うんで、まあ、それは気にせず V100 あ、1年10ヶ月ですかチャンピオンでいてまだまだ先っすねええまあ楽しみながらきついですけど楽しみながらやっていきたいと思ってます。 まあ、その田中選手今回復活してから挑戦ということなんですけどもどうですかもう引導を渡したいとかそういうお気持ちっていうのはありますか <coughs> まあ引導を渡したいという気持ちはないですねただまあ田無さん自身があもう俺じゃないんだなってわかるんじゃないかなとは思いますね。 ええそこは、うん、もう俺じゃねえんだな俺の出番じゃねえんだなっていうのは感じる試合になるんじゃないかなと思いますねありがとうございますありがとうございますさあ他にはいどうぞすみませんあの、まあ、さっき田中選手がだいぶレベルが下がったというお話ありましたけれども、えー、今の岡田選手と あの田中選手は何レベルぐらい違うんでしょうか数字的に数字ですかうんまあ棚橋氏がレベル50だとしたら岡田和親は なんですかね難しい質問ちょっと待ってくださいすいません難しい質問してすいません、いや昨日のザック戦より難しかったですよ今は、えー、まあでもそれは田中宏自身が本当にあもう岡田とのレベルが違うなというよりもこの IWGP のベルトに 対してレベルが違うなと思うんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。他ご質問ある方お願いします。ラーさんと,、えーと、イと i ーピーセールのが二千十六年の東京ドーム以来だと思うんですけれども、はい、まあ、かなり前のことのようにも感じるんですけれどもあそこで一度棚橋さんという壁を越えたと 岡田先生の中で、えー、位置づけられている一戦だと思うんですけれどもそこから、えー、2年半ぐらいが経ってですねもう一回田中さん IWGP 戦をやるっていうのはどういう心境なんでしょうかうんなんですかねまあ別に僕になんかやっと来たなとかそういうのは全くないですね。 もちろん実力があればもっと早く戦ってたと思いますし、まあ、それが今の田中宏の強さというか実力なんじゃないかなとベルトにたどり着くまでに、まあ、約2年半かかってしまう選手なんじゃないかなと思いますね。 田中選手の V12 を阻止したのが岡田選手で岡田選手の V12 を阻止しに来てるのが田中選手っていうのは因縁感じますかんまあできるならやってみろよっていう感じですけどね、えー、まあ6年前ですねあの時も誰も岡田が 勝つと思わなかった状況だったと思うんですけど、まあ、今回も僕の中ではいやもうお客さんがですね「田中絶対無理だよ」というような状態にまで前哨戦もありますししっかり追い込んで。 でも田中宏 V12 阻止することはできませんはい、えー、ありがとうございます他にご質問がある方はよろしいでしょうか皆様ありがとうございます えー、それではこの後写真撮影に移りますけどもその前にここでインターネット中継を終了させていただきます、えー、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました